Não, não me liga, mas que amor é este? É impossível. Foi por causa do sonho que eu falei contigo. São coisas do passado. azad kı causar um sonho que eu falei contigo São coisas do passado que ficou comigo a mim me dói a alma de ficar sozinho Mas ó oh, que cara linda as